комиссия бірыңғай аудандық бірыңғай комиссия конкурс па конкурстық комиссияның негізінде э, ол бір ма енді оның сол күнге мынау даталары 23 үші күні роза аманова жаңағы аяқ астынан білім бөліміне басшы болғысы келеді 17 жетісі күні жаңағы комиссия өтеді әуелі Конкурс э, конкурстық комиссия 17 жетінші мамыр он сегізінші жылы одан кейін сол күні жаңағы білім бөліміне э, басқарғысы келеді аудан төле аудандық ә, сол күні жаңағы әкім өкім шығарады сол күні білім бөлімінің басшысы сағындық мырза ә, жаңағы келіседі де қол осы бір сол күн сол күн деген сол бір күндерді сұрайық деп келіп отырмыз кадр бөлімі бар дипломы бар сияқты сол үшін солай шешім шығарғанына қарағанда сол дипломмен жұмысқа тұрғандығын дәлелдепті сол сотта одан кейін ешқандай басқа мынау білім бөлімінің басшылығына тағайындалғанда да басқа қызметте де тек сол жаңағы заңды дипломмен жүргенге ұқсайды ал анау қалған дипломдарын оны кім анықтады қалай анықтады ол жағын білмеймін бірақ ана екі колледждардағы дипломы жалған екені рас енді қандай болған күнде де жаңа өзіңіз айтқандай пәленбайдың балаға ә, білім беріп отырған адам енді ауданның бірінші бас педагогы ең бірінші адалдық әділеттілік тазалық деген сияқты құндылықтармен үлгі бола білу керек ондай құндылықтары жоқ азаматтарды мен ауданның білім басшысы қылып отырғызып ұстаймын деп айта алмаймын рахмет сізге азамат ретінде өзіне бардыңыз кеше иә өзіне бардық таппадық ол кісі мәжіліске әкімшілікке мәжіліске кетті ол мәжіліс бітпейтін қандай ол мәжіліс әкімшілікке де бардық әкімшілікке барып кіре салысымен мәжіліс болып жатыр екен сіздерге бізге розаманова келе еді деп едік ешқандай мәжіліс болып жатқан жоқ деді сонымен енді сөз жалған болып шықты ол бір түстен кейін қайра бардық біз деп сағат үште үште үшке дейін обед қой үште қайра бардық тағы таппадық ол кісіні ол кісі шымкент қаласынан финансовый контрольға кетті деді бізде фиксация бар бізде ол жақта не істеп жүр енді шаруамыз жоқ қой әркім өзінің қызметін жасайды да енді қараңыз мына кісі мына кісіні солы көрді да сол күні кешегі күні жұмыста болмаса да приказ шығып бір кісіні жұмысқа орналастыра қойыпты менің ойымша заңсыз заңсыз бұйрық бар бізде барлық фиксация суреттері бар түсінбей жатырмыз да бұл кісінің іс әрекеттері мүлдем заңға сәйкес емес қалай шабасыз алло алло сәлеметсіз бе қалдарыңыз қалай сіз кеше жұмыста болдыңыз ба кеше жұмыста болдым сізді іздеп таба алмай жүр ғой жұрттар кім <laughs> ата аналарымыз берген адамдар ма короче ана коллектор анау астана деп телефонды алмайтын хат айтты бір адам бізбен сөйлесейін деп жатыр деп телефон рабочий телефонға звондады сосын айтып я случайно стала свидетельницей против вам заговора деп телефон номерін сұрады сөйтті да телефон номеріне асанова нұрхан атынан ана бір астанадан қарағандыдан келген адамдарды каждый за на дорогу пятьдесят тысяч теңге и за услугу отдельно через кәсіпорын төлеген ақшалар чектерін жіберді сөйтті да они у нас бомжом жоқ оны маған не айтып мен сізге сол адамдар екен да иә. кеше тиген сөйтіп кеше шукеев не өткізді ғой жаңағы коммерция болмағанда құқық бұзушылық қылмыс жақта отырдық жиналыста сол шыққаннан кейін осы қаржы мәселесіне мен аудан әкіміне кірдім ол иә, жақта сағат он екіде шықтым иә ол жиналысқа мен оффлайн қатыстым ол оффлайн қатыстым он бірде басталды он екіден он екі он бесте ма солай бітті он екі жиырма ма солай бітті иә, иә. сөйтіп әкімнен шықтым осы жаққа келдім де жиналыс өткіздім осындай осындай болды деп айтты бірақ мен әкімшіліктен шықпай жатқан кезде сойда отырған адамдарды көрдім дейтін олар мені танымады мен оларды танымадым сөйтіп шығып кеттім и осы жаққа келдім сағат он екіден бірге шейін болдық бір жарымда шықтым мен тажаретке сосын одан кейін сағат үште мен шинкадрой шақырған шымкентке шкаудитке мен сол жаққа кеттім одан келдім сағат төрт төртте төрт жарымда шымкентке қайда шымкентке не үшін бардым дедіңіз ішкі аудит ол қандай мен жоқ кезде осы ата ананың арызымен анау республикадан аудит шақырып тексертті ғой мені бізді бүкіл қаржыны иә. тексерткен кезде не бойынша бұлар бәрі ешқандай нарушение жоқ деп берген бірақ мен жоқ кезде екі мың он тоғызыншы жылдың соңына қарай бір ақшаны основной работа хотя екі мың жиырмасыншы жыл келеді екі мың он тоғызда освоение болу керек деген ба в общем алдап жібереді менің қолым емес ол кезде тәшиевтің қолымен сол мәселе бойынша олар штраф саламыз деген сөйтіп олар штраф салмайды біз дәлелдейміз деп жаңағы неге хат жазғам республикада ішкі аудитке хат жазғам ол жаққа хат жазған сонымен оларға сол бойынша барған сөйтіп қарады да бәрібір қырық екі мың теңге штраф салмасақ болмайды жаттиповқа деп сол мәселемен барған сөйтіп жәкең мына не жаңағы қаулы анау мынаумен отырып қолын тимей сіз өзіңіз барып бітіре салыңызшы міне хаттамаға қол қойып берейін деген екен соларды апарып еще чектерін барып өзіміз сөйлесіп барған бұл бірінші мәселе екіншіден біздің баяғыда штраф төлегендеріміздің барлығы субсидиядан алмапты олар сол қарасам қырғын қарақтап тұр екінші мәселе сонымен сөйлесуге болады мынаны неге алмайсыздар кезінде он бес миллион штраф салған бізге оны сот Э, жақсы жақсы түсіндім түсіндім так одан кейін қайтып келдіңіз жұмысқа иә қайтып келдім жұмыста болдым кешке так оны дәлелдей аласыз ба жұмыста болғаныңызды болады иә дәлелдеймін енді камератор директор қызметкерлер жақсы иә. мына кісілер сізді мүлдем жұмыста болмады деп сондай уәж айтып отыр да так жақсы одан кейін екінші сұрақ сіз кеше кімді жұмысқа қабылдадыңыз кеше а жұмысқа қабылдағаным жоқ бізде жансая балабақшасы бар который асанованың сіңлісі заведует ол жерде ол үш жылдан бері декретте отыр потому что осыдан екі жыл бұрын министрліктен хат келген ол кезде балабақшалар қала әкімшілігіне қарайтын қаланың несі жатады ғой оның сіңлісі бір күнде тәрбиеші болып істемеген балабақшада мектепте психолог болып істеп жүрген жерінен почему то через конкурс қаланың садигін заведующий болып барады сөйтіп министрліктен хат келеді қала деп біздің оғанда құзырымыз жүрмейді қаласың деп направить етіп жібергенбіз ешқандай неге сайтет келмейді асанова мен өзі келді ақмарал деген сөйтеді да сол моментте не істегенін білмей біз ол кезде хабарымыз жоқ в общем декретке шығып кетеді содан бері екі жыл ма ол декретте енді ай сайын үйі ауысады да тұрады ол жерде енді өткенде біздің білім бөліміне ауысатын болғаннан кейін үйені вообще таппаймыз келмейді ешкім келмейді не устав өзгерту керек не анау істеу керек бухгалтерияны шешіктіріп отырмыз договорға тұру керек қаржысын аударуымыз керек не бухгалтер таппаймыз не ио таппаймыз вообще абсолютно звондаймыз жиналысқа шақырамыз келмейді звондаған кезде міне скорыймен кетіп жатырмын міне давлением көтеріліп сөйтіп адамдардан сұрасақ айтады сейчас находится асанованың сіңлісінде и бүкіл ақшаның бәрін жаңағы қолма қол жинап алып кетеді э, и ешкім шынап бермейді не завхоз не бір учет ешкім абсолютно ұстап бермейді адамдар ояқта істемейді біз числица істейді карточкамыз асанованың қолында дейді олар ақшасын алады енді қырғын сосын бәрін оның бәріне разряд етуге уақыт жоқ сондықтан білім бөлімінің әдіскерін балабақшаның әдіскерін откомандировать етіп осы жұмыстардың бәрін ұйымдастыруға до 31 декабря мен жаққа откомандировать етіп жібердім өйткені мен кімді жіберемін енді ана жерде байланыс жоқ ешкім ол кіре алмайды бәрі қорқады бір адамнан бір отчет ала алмаймыз бір бір сөйленде ешкім айта алмайды неге неге қорқады ау не үшін қорқады так <laughs> сол кімнен кімнен қорқып отырмыз ләззаттан біріңе жетемін өйтемін бүйтемін дегенмен уже мына жақта ауданда болғаннан кейін не только ол жан жақтың бәрі кезінде шынын айтқанда аудан әкімі парламенттан бастап отырды ғой шүкір сөйлем кезінде сол тапсырманың бәрін маған парламент мынаны директор қой мынаған тендер бер осы аузын жапсын осы аузын жапсын деп сөйтіп отырған жоқ па уже ол бүкіл мақұл оның маған қарсы деген бәріне көндік жұмыс кеше сотта көрсеттім да бір регистр жан жаққа жазған арыздар біреуі де дәлелденбеген да менің үстімен соның бәрін сотқа тапсырдым оның бәріне үндеген жоқпын мен единственный қай кезде уже бүкіл красная линиядан өтіп мен семьяма қатысты мені әкім служебный роман деген сөзіне шыдамағандықтан сосын барып мен сотқа бердім әйтпесе оған дейін айтқанын істеп жүрдік қой енді осы осы шу болмасыншы ауданнан шу шықпасыншы осыға тыныштық болсыншы деп ол аудандарға су шығып <laughs> республика көлемінде дау болып вот республика көлемі шығып кетті ғой енді амал жоқ мен сотқа бердім өзінің кінәсін түсінген жоқ сотқа а енді мен қалай сотқа бермеймін бүкіл неге жария қылып әкім мен служебный роман э, ана мынандай мынандай деген сөздерден кейін уже менің де бала шағам бәрі он сегіз жастан асып кеткен чаттан өлдім ғой мен жерге кіретін үндемесем мойындаған болып қалып тұрмын орысты күйеуім военный мен оны шыдамайды оған көрген екен жақсы жақсы роза ханым басқа артық әңгіме керек емес тек қана сұрақтар ғана ғой так бұл кісілер уже екі рет келіп тұр маған өткенде келгендегі сұрақтары э, осыдан екі жыл бұрын сіз білім бөліміне тағайындалған кезде мына білім басқармасының э, келісімін алдыңыз ғой иә сол келісімнің хаттамасы қай күні қашан болды және сіздің әкімнің тағайындау туралы бұйрығы соның күндері туралы сәйкессіздік бар деп сондай уәжбен келген бірақ алайда біз басқармадан енді біз үш төрт рет көштік қой одан бері сол көшіп жүргенде қалды ма бір жерде білмеймін таба алмады хат басқармада ол хаттама жоқ сіздің ә, тағайындалғаныңыз туралы бірақ сізді бұйрық берген кезде бұйрық шығарған кезде міндетті түрде сол келісім хаттамасы тіркелу керек сіздің иә. әкімдікте ол хаттама болу керек бар бар ә, сіз мына кісілермен байланысқа шығып бұл кісілер сізді түркістаннан менің кабинетімнен емес сол төле биден жұмыс орныңыздан ә, табылсаңыз кездессеңіз бір уақытын сол жерде сұрақтарына осылай дұрыстап жауап берсеңіз жақсы болар еді ол кезде облыс әкімінің орынбасары еді ғой сол кісіге де бардыңыз ғой иә иә оның бәрі хаттамамен тіркелді ма қалай болды или хаттамаған болғанда хаттама емес мынандай или сондай болған болды ғой да қалдық болған тәрбие болған ауданына кіріп әзір ә, сұрақтар қойып түсінікті ол қағаз бар ғой да жаңағы бар болды